皆さん、こんにちは。今日は、顎が干上がるの意味を紹介します。顎が干上がるとは、口が干上がるの類語で、お金がなくなって生活できなくなるという意味です。では実際に使ってみましょう。あなたは、副業に YouTuber を始めました。 最初は収入が不安定でしたが、ある日、収入が上がり続けていることに気がつき、あなたは YouTuber を専業にしようと考えました。しかし、実際に専業にしてみたところ、著作権詐欺団体に連続的に偽の著作権侵害の申告を受け続き、 アカウント利用停止となり無収入に。最終的に顎が干上がりました。あなたは、ご収力に自信がありますかチャンネルを登録して、言葉の扉のアーカイブと最新の言葉の扉をマスターしてください。チャンネル登録をすることによって、 最新の動画に関する通知を受け取ったり、YouTube のホーム画面に本チャンネルのショートカットを作成することができます。